いだな、カメラ。có cái gì qua nể là bù dòng đi taxi ấy nhái về nhái về lúc lúc con về सर किल हो ए ए गोविंद बम हुआ वे हुआ वे गोविंद andiamo, vabbè. Hallo, mein nào? Kom på Borg, mà? Nu har vi till en böja. Hallå då. Cái bộ giờ phóng à? tiền nào hả? À? Phóng tiền này rồi. À, mày rồi. ပြန်ကြပါပြန်ကြပါပြန်ကြပါရောက်ရောက်ရောက်ပြန်ကြပါပြန်ကြပါ वो पूरा साउंड बहुत है जैसे हम्म दिस ये पर अरे पहुंच ही मां लोने दी लगा लगा ए लगा အများကြီးမရတာဗောဟိုကအဲ့လိုမျိုးဒီမှာအိမ်မြတ်မူရဟယ်လို ပုံတိပုံတိရက်သွားကြည့်လိုက်သူကအများကြီးနေရဟုတ်တယ်မလားသွားတဲ့ခလုတ်ရော all the best you are the liver တို့သူရေမင်္ဂလာပါဘာသာကြီးသူရတယ်မရှိကွာကြီးနဲ့ top top 5စိန်လုံးကြီးနဲ့ you are the liver ကြောက်ပြီးပြီအဲအဲမဆိုင်ရရှိရရပြရရပါမရှိဘူးလားလမ်ဘိုဂီနီတွေပါငါပြောင်းစီးစေချင်လို့ကိုကောင်နေရရရရအဲ့ဒါသမင်းသွားရတော့ငါဆိုင်ရစီးခဲ့မယ်ဘာဆိုင်ရဘာဆိုင်ရကြီးတော့ဟာရရလာမခဲခဲခဲအောင်ဆိုင်ရတယ် 啊，多哎呦多么了？哦，我问过问过问过。အဲ့ဒီနားလေးရောက်နေရောငကားပေါ်မှာမစင်းဘူးကွာချင်းလေးပေါ်မှာမစင်းဘူးကွာကြောက်တယ်လားဘောကနေပေါ်ဘယ်လိုစင်းစင်းတော့မရဘူးလေစင်းတော့မရဘူးလေအချိန်နဲ့ကြောက်အကြည့်တာဟာလည်းငကားရတယ် ပေါ်မှာပေါ်မှာပေါ်မှာရအောင်နေပေါ်မှာတော့နေ Thank you အားဆိုခင်မနေမလွယ်ဘူးနော်ဘယ်နှကောင်လဲကောက်ပြီးတော့ရပြီအေးပါအေးပါတယ်ဟာတွေ့မယ်ရရရ

လိုက်ကွာမကကောင်းလိုက်တာကွာဒီကောနေပြစ်နေတာဘူးတော့ပြစ်နေရတော့ကောအဲ့ပေါ်နေတာကားလာတာကားလာကောင်းလေးကဘုံနေကျင်းကောင်းလေးကဘုံနေကျင်းဟမ်ကောင်းလေးကဘုံနေလာကျင်းတော့ဘာအောင်လို့ဒီကောရောရောရောကောင်းလေးကထွက်မပြေဘူး စကုတ်ကြည့်တာစကုတ်ကြည့်တာငါဟိုဟိုနဲ့အေးနဲ့မလို့စကုတ်လေးပြီးလို့ရလားလေးစားပွဲပဲအေးလေးစားလေးစားရတယ်လေးစားရတယ်မလေးစားလေးရတယ်လေးစားချောက်စားလေးစားချောက်စားအဆင်ပြေချက်တာအဆင်ပြေ Okay let's go I got supplies ခုမခုမချင်းနေပဲချင်းနေပဲရမကနာလည်းဆက်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါချင်းနေအဲ့ဒါဒီမှာချင်းနေရအဲ့ဒါမကနာဆမလားဟာရပြန်ကောက်တော့လေကြီးချင်းနေရဆိုပြီးစကုတ်လူလေးလား auto pick နဲ့ကွာစကုတ်လူလေးရမကဘာရှိရော 多多市場啊！俾我俾我都俾嘅，俾我都俾嘅，就周邊同買角樓，我都俾嘅。買角樓。I got supplies。你哋買咗？不過你咪講啦，你講你，你講你，你有咩裝飾？你咩？你咩？I got supplies。我哋幫佢啊！我哋幫你，ตี波你，ตี波你。哎呀！走走走走走！哎呀，哎呀，ตี波你幫佢啊！哎呀！ အေးကန်တာကင်ကိုက်ပြီလေအများပေးနေပါကဲကျွန်တော်ဒီပွဲတော့ Irrigan နောက်ဆုံးပွဲပေါ့နော်ဒါပြီးကျွန်တော် Livid လာမယ်နော် Livid နှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်လာမယ်တော်ပါတော့ဂျန်ဂျယ်လီယာအေးရရဟိုဟိုဟိုရှိပါတွေ့ဟိုရှိပါတွေ့ရအဲ့ရနဲ့အဲ့ရနဲ့မကမကမကအဲ့ဒီအရှိအဝါမှာကျွန်တော်ကြောက်ကျွန်တော်ဟိုမှာอีบ้ามาอีบ้ามาเดี๋ยวดิโบดิโบเนี่ยดิโบเนี่ยไอ้โบเนี่ยเลยฮ่าเฮียมาละไอ้ไอ้ซ่าเลยไอ้ซ่าเลยโอ้ชินดิ้นเนี่ยปัดปี้นี่กว่าအရှိတော့အရှိတော့အရှိတော့ရှင်းလေဩသွား အိမ်နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘေးပိုတီဘေးဘေးထိုင်ရှင်ကျွန်တော်ဂန်နလောက်ကြည့်ပါမယ်ဟိုကဲဟိုတာကြီးရဲ့အေးရကဲကိုမလွဲတာမင်းလုံးဝမင်းလှပတဲ့တမှုမင်းလုံးဝလှပတဲ့တမှုတကယ်ကြာ ready ready လာ ready လာကြာမကမက ready နော် ready နော်အတက်တော့မယ်နော်ငါတက်တော့ငါတက်တော့၄ယောက်ရှိ၄ယောက်ရှိရနော်တည်ရတည်ငါတည်တယ်၄ယောက်ရှိရ၄ယောက်ရှိတယ် Nó vô. Nó được không? Nó được không? Mark the location. Đúng rồi, lẹ rồi. Ê, rồi nó gọi con con trở lại. Thân nó, thân nó, to mày nè. To mày nè. Go go go go go go. Con này là kia kìa gọi. Đấy nào, đấy nào, nhà đã về là nhà đã về là. Quay bìa quay. anh bể lê anh anh anh anh anh bể anh nhá nhá mít rồi bạn mày này mít rồi bạn mày này. Mark the location. Dạ dạ dạ mày cái gì? ကောင်ဒီပြင်းမမှာရတကောင်ဒီပြင်းမမှာရှိတယ်ရနှစ်ကောင်ပဲဟာခုတ်ရပါပြီဘာလုံးနေရတော့မင်းဘာပုံးနေရမင်းဘာပုံးနေရတော့ခုမှဘာပုံးနေရတော့မလေးဒီကဘာလုံးနေရတော့အော်ရှော့အော်ရှော့အော်ရှော့အော်ရှော့မင်းကိုဆော်ပြတယ်မင်းကိုဆော်ပြတယ်ရေခဲစကန်နေတာကြောင်းနေတာရေခဲပုံးလေးရေခဲပုံးလေးပြစ်သွားတယ်ညခုနကဟိုဘက်ဆက်ဒီကောင်မပြစ်ပေးဘူးတရားသူ့လို ဟိုပြပြရမို့ तू तू तू तू မရှိသေးရလေသူမရှိတာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထွက်လာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုင်းလာကီဟိုင်းမှာလူနေလေးဟလိုပါဗျာစကော့စကင်ပြပါလားလေဟုတ်ကဲ့ပြပါမယ်ငါတော့အဲ့ဖြစ်မယ်အပင်းနေကြီးလေးချစ်စွာဘေးရချမ်းတော့မဲနော်ဟာဘေးရဘယ်တော့ကောင်းကြဘေးရအဲပါဘေးရအဲပါအဲပါဆွဲတယ်ပဲဒီပဲအဲပါရှိအဲပါရှိကိုကိုမကကိုမကအဲ့နဲ့သွားမယ် အိုင်နာတွေကကောင်းတဲ့အိမ်တွေကျွေးအိုင်နာမှာအိမ်တွေအများကြီးမြင်တယ်ကွာမြေပုံထဲမှာဒါပေမဲ့မမှတ်မိဘူးအိုင်နာမှာဘယ်အိမ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ချက်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်ကဘလို့ကြရချေတော့ကြပါလေရတယ်ဘာသာအပေါ့အချစ်ပြောကျေးဇူးပါလို့မယ်တဲတွေကိုရှော့တော့ပြကြပါအောင်နော်အေးဟုတ်တယ်ဒီကငါတို့ဘိန်သွားမလဲမကဒီတော့မကြတဲ့အိမ်ယူလိုက်ဟိုးဘအိမ်ကောင်းမယ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုးဘအိမ်ကောင်းမယ်တင်တယ်ဒီမကောင်းဒီမကောင်းအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘအဲ့ဘအဲ့ဘကောင်းဟိုးဘကအိမ်ကောင်းတယ်အဲ့ဘကအိမ်ကောင်းမလား အေးတော်တော်တော်တော်အာဒီကောင်းနေလားမေးရဒီကောင်းနေမကောင်းဘူးဟာဒီကကောင်းတယ်ကိုပန်းနဲ့ဆိုဒီဘက်ကပုံမြင်တာပေါ့အာကြောက်ကြီးဒီမှာကငေါ်ရကွင်းမြင်ကြီးလေဟာရအောင်ရင်ကြာညဒီတော့ဝယ်တဲ့နေရာဘေးနားမှာရှိတယ်ဟိုထဲမှာပဲရှိတာဒီနားလေးပတ်မိရဒီနားလေးကဟိုးတလောဆွဲရဟာနေကြပါมันล้านได้ đây mà lấy đây mà ra đây mà Chờ cá cá này trời ôi đó đó cá cá cá cá cá cá Cá cá cá Marked a location. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Có anh liền ngọc bà lâu rồi. Tôi cơ ra là rồi. Sẽ lại vì tại kỳ ông này thank you. Wow. Thế bây giờ này ơi, tôi biết mà. အေးအဲ့နေရာကောင်းတယ်ဘာဘာအများကြီးအငါပြောတယ်မကမကယူရဲ့နေရာကြီးမကယူရဲ့နေရာကြီးအဲ့လိုကန်ဆိုတာအဲ့လိုကန်ဆိုတာမကယူရဲ့နေရာကြီးနိုင်ဆိုင်နိုင်ဟိုက်ကဟိုက်ကဟောင်းမလားဟောင်းတယ် ないよそんな話あချက်စားပဲကွာဒီနားတော့ချက်စားပဲတွေးဟီးနေပြီအိမ်မတော်ရောက်တယ်နော်အိမ်တော်ရောက်တယ် Thank you လာလာ no ဒါပဲဒါပဲရပြီရပြီရပြီဒါပဲရပြီဟိုင်ရပြီဟိုင်ရပြီကောင်းမကြောကောင်းမကြောကောင်းမကြောဟိုင်ခနိုင်ဟိုင်ခနိုင်တော့လေအမေကိုကြီးနော်ဒီလေကိုကြီး 被周掉，不要出嚟，我嚟我老啲啊！好哋，好哋，好哋，好哋。哎個哎個嚟我路邊，哎個唔嚟我嗰邊，哎嗱我不嚟我就嚟我啦。見到一個，你先入去調啲入嚟我。你俾呢隻？好哋，好哋，好哋，哎個，哎個。嚟，拿出嚟我。我往呢個邊度入，呢個邊度入。 ရန်လေးရောကျွန်တော်ပိဆက်ပိဆက်ပိဆက်လိုက်ရကောင်းလို့ကောင်းလိုက်တာဟာရှယ်ပဲရက်ပုံလေးဟာရရက်ငိုးပြီကွာတဲ့ဗျာတော့ဆင်းလို့ရပြီအပေါ်ခုံးဩလက်ပြုတ်ကောင်က 你看，笑屁眼的，惊一下，朋友。哎呀！啊！那门口有几笑猪的，来呀？麻麻麻烦。哪个麻你笑屁哎呀！哎呀！厉 <laughs> <laughs> 这个我玩的是吧？这个。 Mark mano. location. Ah, mano. Não, a tua, né? Com Com No, no, no, no, no. Támona. Tala, tala, tala, tala, tala, tala, kadi su, pro na no, muri no. Chao wa dum, tala, tala. Aw so level ka sa, so level isi Thank you. Thank you. Paisa ya liya la la ya ha. Kali ne ma la. Kali su ne yo de. Chan chan ni naw de. Ha ya. Ha ya. Ở đây mất lại, nó này trong mình đi. Đi tập luôn. này trong mình. Nè. Nanai trong này, tu sĩ, tu sĩ. Nanai quá thì. Trong bên này, tu sĩ. Tu sĩ đồ vô này, là vô gì? À, thì nó mẹ hoài quá. Tại mẹ nhà chứ. Ây, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, ơ, အာချောင်းနေတာမေကြီးတော့အာချောင်းနေတာဘာဂိမ်းမင်းတော့ MPG up ပြောဂိမ်းမင်းလားမပေးတာကတာ Watch ဒီ out ဘက်ချက်ကြည့်ရောဒီဘက်ချက်ကြည့်ရောဟိုဟိုခိုင်ဘဘဘဘဘလာလုံနေဘဘဘဘဘလာလုံနေငါလာပြီဟိုဘက်ဒီဘက်ရွေ့ပြီးမလေးထီအောင်ထီအောင်တင်လိုက်ဦးတင်အော်အေးအော်အေးအေးထလာထလာပြန်ထပြန်ပြန်ပြန်ထပြန်ထပြန်ထပေါ်တဲ့ကျောင်းမိုးရောဆောက်ဆောက်ပြန်ထလာ Đâu ờ, rồi kìa nào Ôi ôi ôi phong tú phong tú phong tú phong tú phong tú phong tú phong tú phong tú phong tú Ai bây giờ đọc rồi mấy đây này Cái này đặt cái này đặt cũng là cũng là Móc ta cao dây à Phong tú phong tú Ông pan này cái này đi Mapan này mapan này maga mapan này à cho mày À Tí bé quá Ngapao giấy trên này đi 쭉 절어야 돼. không 얘네를 잡아야 돼. 내가 어찌 네 호박안에 날라 피했니? 아, 왜 나와? I go. Wait, did not locked location. Wait, I'm ready. I type the snipe for the mark. Hello. No c koy na. না আরে ধরো আবার না না এসব এর একটা আরে পরিশো লাগে মেনু পরিশো আমি বিয়ে হইয়া খাও এ জোরে ঢুকতে ভাই জোরে ঢুকতে মে চিরা আমি ঠলা যা এ ফিয়া ভাই নরক পেরা 야 চা বিদ মা 야 মার্ক দ্য লোকেশন at the bench মার্ক দ্য লোকেশন the o a m e don't forget to follow r e o c t য া o া দেখতে চাইছো react করে ফেলুন ওপেন ওপেন Đây kìa kìa. Không phải kìa. Hole সে নাই না আর বাগানে নো বে দুরা নাই চলো আর বাগানে নো বে দুরা বাগান নাই পুরো টিম গাড়িতে আসবে সময় নেই গাড়িতে আসবে চলে আসছে হলে রে থাকিস হলে রে থাকিস এটা শেষ আরে কোন শো দাইতে দাও ওরে ওরে নাই দাও কোন কোন শো আবিয়া ওরে শো দাও শো দাও တိုက်ကတော့ကောင်းလေးရှော့ပါဒါပေမဲ့ရတော့တော့တော့တော့စုံလာပါစုံလာပါစုံလာတော့တော့တော့တော့မကမကမေနောက်ကိုကြည့်ပြတာနော်အေးမကအဲ့ဘက်ပဲကြည့်ပြတာမာတဲ့ဟိုက်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ DA ရောက်မှာပြင်လာရပြန်အဲ့ကောင်အဲ့ကောင်တော့မမတူတာဘာဂိမ်းမင်းဆိုတယ်မသိဘူးရအောင် shop လာပါမယ်ဒီဒီကြည့်ရပါရှာတယ်လေဒီလေစတယ်လေလေ একটু আরে দূর দেখুন বাম দেখুন সেটা ফালাই দিন ভাই হলা হলা নিরে হলা হলা আ মিনো পাপা তাকি নো দিলে লাচি দে পি পি শেষ আবিও আয়া 你講住啲嘢。Hello。Watch out！喂，真有喂。一ကောင်ကြမှာအဲ့ဒီဘာဂိမ်းလေးဆိုတဲ့ကောင်လည်းအကောင်ကြအကောင်ပဲကြ Watch out အာနော်မကြီး Sorry တော့တော့တော့တန်းကိုတိနေမှာတိနေမှာတိနေမှာတိနေမှာအဲ့တဲ့တဲ့ရှူရအောင် I don't know I don't know I don't know အာမချွတ်တယ်အာမချွတ်တယ်အာမချွတ်တယ် ခေါ်တာနဲ့ကောင်ခေါ်တာနဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်နှစ်နောက်မှာအာအာခုနကောင်အခုနကောင်မရောက်ခေါ်တာနဲ့ကောင်အဲ့အာဒါကောင်မဲကောင်မဲဘုံကောက်တဲ့ကောင်ရဲ့ဆိုးရင်းအိုးဘကကောင်မဲကြမှာအေးလက်ငါအေးလက်ပြငါအေးလက်ပြမယ်အိုး nice nice nice nice ကဲ chicken ကွာဒီ Eurogamer chicken နေကျွန်တော် chicken လေးတည်းမှာဒီကောင် pro ပြီးခေါင်းကြီးထွားတယ်